Online Gospel Fest. Kama neno la Mungu linavyosema katika Zaburi 150 mstari wa sita, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Ndivyo basi ilivyokuwa tarehe moja mwezi wa 11 mwaka 2020. Ni siku ambayo kanisa la The River of Life lililopo Sekei mkoani Arusha chini ya mtumishi wa Mungu Isaac Moses Limo waliandaa tamasha kupitia kikundi cha kusifu na kuabudu kiitwacho Graceful Praise. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya baraka sana kwa watu wote waliohudhuria katika tamasha hilo. Vikundi mbalimbali vilikuwepo kuhudumu na kumtukuza Mungu mahali pale, lakini BTV Online haikuwepo nyuma kuwaletea matukio ya tamasha hilo jinsi ilivyokuwa. Miongoni mwa vikundi vilivyokuwepo katika tamasha hilo na kuhudumu pamoja na waimbaji binafsi ni kikundi maarufu kwa sasa kutoka Arusha maarufu kama The Voice of Hope. Pia walikuwepo kikundi kiitwacho Penwell Choir kutoka Arusha, lakini pia alikuwepo Dastan Moore, fula Roy Mary Nko na wengine wengi, bila kusahau kikundi cha kanisa hilo ambao ni waandaaji wa tamasha hilo The Graceful Praise. Lakini BTV Online ilipata nafasi ya kuongea na mchungaji wa kanisa hilo na kuelezea kuhusu huduma zao na kusema, majina yangu naitwa mchungaji Isaac Moses Limo wa kanisa la The River of Life. Ah, huduma uh, yetu katika kanisa the, uh, The River of Life, huduma yetu ni moja tu, kumfunua Yesu Kristo tunamjua Yesu Kristo na kumjulisha kwa wengine, kumfunua kwa wengine. Tuna ibada siku ya Jumapili kuanzia saa tatu kamili, tuna ibada siku ya Jumatano kuanzia saa kumi na nusu na siku ya Ijumaa kuanzia saa kumi na nusu vile vile. Kanisa hili linapatikana maeneo ya Sekei. Kama unakuja unashukia kwenye kituo cha Mount Meru hoteli, unapanda mpaka mahali panaitwa Bigiwai unafuata barabara ya kulia, mbele kidogo kuna barabara inakuwa inaelekea hote, ah, Mvuli Hoteli. Ukipanda kidogo tu utaona hema imeandikwa The River of Life. Karibu, tunamjifunza Kristo na kumfunua kwa wengine. Aa, ah, katika huduma yetu tuna nguzo kubwa tatu. Nguzo ya kwanza ni neno la Mungu, tunafundisha neno la Mungu. Nguzo ya pili ni maombi tunaomba pamoja na kuwafundisha watu kuomba, lakini nguzo ya tatu ni ibada ya sifa na kuabudu. Kwa hiyo hii ni sehemu ya ibada yetu kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kilichofanyika leo ni ibada ambayo ni sehemu mojawapo ya nguzo ya kanisa hili. Uh, ibada hizi zinaandaliwa kwa wakati maalum na zinatangazwa. Kwa hiyo wakati tunapoandaa tutatangaza na mta, mtazamaji atapata taarifa hizo. Ah, kwa sasa tunapatikana katika namba ya simu Ukipiga simu hiyo utanipata. Lakini pia tulipata nafasi ya kuongea na mchungaji mlezi wa kikundi cha kusifu na kuabudu kanisani hapo na kuelezea haya. Naitwa mesi mwailupi Mungu amenipa neema kuongoza kuwa mchungaji katika timu ya kusifu na kuabudu. Kila wakati sisi lengo letu ni moja, kumdhihirisha Kristo kupitia sifa, kupitia kuimba, kupitia chochote utakachokifanya. Lengo ni Yesu adhihirike, maana akidhihirika, hakuna namna ambayo yule anayejidhihirisha kwake atabaki alivyo. Neno la Mungu linasema enendeni kwa mataifa yote, wa lugha zote, wa namna yote. Kwa mantiki hiyo hiyo, mimi ile injili ambayo tunaitoa ni kwa kila mtu, haijalishi rangi yake, haijalishi udhaifu wake, haijalishi nguvu yake, haijalishi uzuri wake au vyovyote ambavyo mtazamo wake huko Tunalenga huyo mtu amjue Kristo, amjue kwa sababu um, kanisa kama kanisa lina lengo kuu, lina maono ya kum, watu kumjua Kristo na kumjulisha kwa wengine wanapofikia hatua ya ukomavu tuna utaratibu ya kwamba kila mwanzo wa mwezi kufanya ibada hiyo ya kusifu na kuabudu na kuungana na makanisa mengine na watu wengine katika ibada hiyo. Pia tulipata nafasi ya kuongea na kiongozi wa kikundi hicho cha grassful Praise na kuelezea tamasha jinsi lilivyokuwa na kuliona pamoja na huduma yao kiujuma Kwa majina naitwa Patrick. Uh, binafsi kwa mimi nilikuwa ni kama kiongozi wa hii timu ya Graceful Praise ni ya kanisa la The Rivers of Life kwa kweli ndio nafasi yangu na namshukuru Mungu sana kwa uwepo wa watu wa leo na nafasi ambayo tumeipata sisi kuhudumu siku ya leo. Haikuwa rahisi sana, lakini tunaamini yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu na yamefanyika kwa viwango ambavyo ni vizuri sana. Kwa mi mimi na kila sababu ya kumshukuru Mungu sababu haikuwa rahisi, yani haikuwa rahisi. Naamini hata watazamaji wanafahamu kwamba yani watazamaji na watu ambao wanaandaaga events wanafahamu changamoto zinazotokea, lakini kwa utukufu wa Mungu imekuja kuwa nzuri sana, watu wamehudumiwa, hatuna la ziada, yani ndio shukrani yetu kwa Mungu. Ah, changamoto anajua changamoto sometimes inakupa katika muda, wakati mwingine muda wa kukutana na kufanya mazoezi na unakuta na timu pia una watoto wa kike inakuwa ni changamoto kwa muda ambao unaweza ukawapata. Wengine wapo makazini, so kupata muda ambao wote wako pamoja, hamna shughuli, inakuwa ni challenge sana. So nafurahi kwa kwa Mungu kutusaidia kufanikisha, sababu yani sio kwa uweza wetu, ilikuwa ni kwa nguvu za Mungu zaidi. Kwa kweli binafsi mimi kama mimi nimehudumiwa, yani sikuhitaji kusubiri yani sikuhitaji kusubiri yani nianze kuona watu wameanza ku, ku, kutiririka ndio na mimi nijiconnect, lakini Mungu alishaanza kunihudumia mimi tangu mwanzoni, na nimeona pia watu wakihudumiwa. Yani mtu kuelezea worship ni mtu anaweza, huwezi ukaelezea worship kwa mtu eti sio kwamba watu walifanyaje. Hii ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kitu ya mtu binafsi. Mimi peke yangu naweza nikasema kwamba ni kweli watu wamehudumiwa, naona yani binafsi naweza nikasema mimi nimehudumiwa, kwa mtazamo wa kawaida, naona watu pia wamehudumiwa, lakini sijajua ndani ya mioyo yao namna ambavyo walijiandaa katika kukutana na huduma hii. Na pia tukapata nafasi ya kuongea na kiongozi wa kikundi maarufu kama The Voice of Hope na kutoa ukaribisho kwa atakayetaka kujiunga na kikundi hicho na kusema okay, kwa majina naitwa John Patrick Mwalimu aka Titina. Uh, ni, ni founder wa hii grupu, ni kiongozi au ni, ni leader Kundi limeanza miezi sita iliyopita tu, mtumishi wa Bwana hata alina muda, bado sisi ni wachanga sana. Actually sisi tuna mpaka sasa tuna nyimbo nne ziko YouTube kwenye channel yangu John Mwalimu. Aa, ah, lakini pia sasa hizi nyimbo ambazo tunaimba nyingine nyingi ni copy, kwa sababu bado ni wachanga na tunataka kumfanyia Mungu ibada, kwa hiyo tunaogopa pia kuintroduce nyimbo mpya kwenye congregation kama hapa. Aa, ah, kwa sababu tunataka tuna, tunapenda kuimba na watu, hatupendi kuimba pekee tunataka tuimbe na watu tu, tuabudu na watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hatupendi ile kushangaa Uh, sisi ni wa makanisa mbalimbali, so tuna kanisa letu ambalo tunafanyia mazoezi ni pale Christchurch Cathedral Mafao, lakini ukitaka tu kujiunga unaniona 0755 42 0193 ukinitafuta na kuanguzanisha kwenye grupu direct unaingia. Safi. Na kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Mpaka hapo sina la ziada. Niliyekuletea habari hizi ni mimi wako Victor Msome kutoka BTV Online, we do gospel fest. BTV Online Gospel Fest.